É, primeiro agradecer ao comitê First all, like thank the é, program é, committee minha proposta. for accepting my proposal. É, eu sou Wilson do Brasil. I am Wilson, I'm from é, Brazil. O tema que hoje é a interconexão de é, data centers on-premises on é, com cloud providers, né, é, providers de cloud, cloud pública, cloud, sempre com as premissas aí de disponibilidade e segurança. É, qual a motivação né, desse trabalho? É, hoje nós temos uma, uma alta demanda é, de migração de workloads é, of on-premises para é, clouds públicas, né? Cloud, no Brasil hoje a gente vê Brazil, é, empresas aí de um, de, toda, de, todos os tipos de indústria migrando aplicações é, para os problemas de cloud público, é, buscando um melhor é, time to market, não se preocupar eh, tanto com a gestão de infraestrutura e focar os seus esforços na gestão do negócio em si. Né? porém, para a grande maioria é, ou para parte da, da, da indústria é, uh, há um requisito de manter-se essa infraestrutura híbrida, né? Nem tudo é, uh, é migrado para a cloud, é, por questões, desde questões de segurança, né? Manter o dado local no data center, até questões de latência, né? É, ir para um provedor de cloud implica em colocar a sua infraestrutura em, em uma é, infraestrutura centralizada, que às vezes você tem aplicações que dependem de uma baixa latência de comunicação local, então levar isso para cloud pode não ser uma boa estratégia. Né? E há um requisito né, nessa conectividade de como você, você vai é, manter sistemas rodando, parte em cloud, é, parte on-premise, né, você pode ter aplicações rodando no data center em cloud, é, bancos de dados ou storage rodando no seu data center on-premise. Então, existe uma, um requisito ali de baixa latência, né? a menor latência possível possível, né? well. né? o mais próximo uh, possível de, é, do como você tem né, na aplicação rodando tudo on-premise, é, e também o requisito de alta disponibilidade e segurança, né? Não, é, é uma premissa that, você para a indústria hoje você ir para cloud, mas você não pode perder nada em alta disponibilidade é, e muito menos em, em segurança. Né? Cloud, é, um ponto aqui, né, que eu uh, acho importante citar é que mesmo indo para cloud, né, um, é, One of the important points is that even in the cloud, boas práticas de, de, de engenharia de redes, elas, é de, de arquitetura de redes, né? elas precisam ser seguidas para você é, ter um ambiente com alta né? disponibilidade e com segurança, né? As, um, muitas pessoas têm a ilusão de que é, o simples fato de você levar uma aplicação só para a cloud já vai te prover alta disponibilidade, né? É, isso não é verdade se você simplesmente pegar uma, uma, uma aplicação sua, é, um servidor ali que roda uma aplicação, um monolito ali que uh, é, roda tudo no servidor só, por exemplo, você simplesmente levar isso para o cloud provider, é, isso não vai te prover alta disponibilidade, né? Você precisa saber usar o serviço cloud, né? Que eu vou falar nos slides adiante, né, que são uh, divididos seus serviços em regiões e zonas de disponibilidade, ah, usar balanceamento de carga, usar os, a infraestrutura de plataforma como serviço, né, e software como serviço, né, uh, storage como serviço, banco de dados como serviço, para que realmente você tenha o ganho de um cloud provider é, usar toda a disponibilidade que ele pode te oferecer, né. É, e aí uns casos de uso, né, onde você vai ter a, a sua infraestrutura rodando parte em cloud e parte on-premise, né, tudo que compõe é, eh, o que é, é, é aplicações que o usuário final ali necessita de uma, um, um, rápido tempo de resposta, né? Então, tudo que se aplica a Edge Computing, IoT, CDNs, né? onde você precisa ter o menor tempo de resposta possível para o cliente que está conectando na sua aplicação, você vai ter coisas rodando em data centers, em CDNs espalhadas, né, fisicamente, é, o mais próximo dos usuários possíveis, é e o core das suas aplicações podem ficar em cloud, por exemplo, para processar uh, informação uh, de back-end ou coisas que não são processadas em tempo real. Isso também faz muito sentido para a uh, infraestrutura do, de sistemas financeiros ou sistemas de trade, né? So onde você tem, por exemplo, negociação de ações ou tipo, onde estar conectado com baixa latência a, a, ao centro de onde essas ações são negociadas é muito importante shares are negotiated. É, um ponto aqui, né? Eu vou falar é, é de uma forma geral sobre é, provedores de cloud computing, like então não, não, quero privilegiar nenhum deles, né? não tenho nenhuma relação com nenhum deles, mas é, eu vou usar algumas terminologias aqui que fazem sentido, são usadas é, na AWS, mas de uma certa forma os outros provedores, os grandes aí também implementam as mesmas coisas, mudam os nomes, mudam um pouquinho o conceito, mas é, no fim a funcionalidade é a mesma. Né? Então, antes da gente falar falar então de integração com o premise e vamos entender um então, assim, pouquinho é da, de como funciona o, um, uma rede de um cloud provider, né? um É, a primeira grande é, divisão que existe dentro do infraestrutura de um cloud provider é, são as regiões. Né, o que são as regiões? É, são infraestruturas, né, geograficamente é, uh, segregadas ao redor do mundo, né, e elas segregam é, recursos computacionais. Né? Então, cada região tem a sua infraestrutura local ali, compartilhada, é, de network, compute e storage. Né? Então, cada região, que, é, os cloud providers têm várias regiões espalhadas pelo mundo, region, né? Eh, e segrega essa infraestrutura de compute e storage dentro da própria região, não uh, compartilha recursos villages within the same region. One region does not share those resources with uh, uh, another region. That would be the basic concept. The services in general are highly um, available and isolated in the region if you use uh, infrastructure as service or VN as ele, service ele vai estar replicado service, e altamente dentro as a service, região. Então, all this will be replicated tem, por exemplo, and highly available in that region. So if we have, for instance, the region is South America, then you're going to have the availability that is restricted to that region, also in the United States, Europe, and Asia. So that is the big segregation in the cloud ah, provider. para uh, a gente da América Latina, que geralmente os grandes Latin é, regiões aqui na é, falando de América Latina em São Paulo. Providers então, only é, comentei antes sobre requisitos de baixa latência na comunicação, então, é, para quem está em São ah, Paulo hoje, uh, so isso é, não é um ah, problema, mas é, quem está em outras regiões problem, but até those beyond Brazil or even in Brazil, but pode sofrer um pouco aí com, com essa latência de conectividade do on-premise com o cloud, quando uh, a movimentação do cloud para cloud. Between on-premises and and in the cloud when they start é, migrating bom, their assets to the cloud. In the region, né? que, que é É, zones, como exemplo zona é, São Paulo, né, South America, Let's start, for instance, with the São Paulo região zone, in, uh, South America. In that region, we have three availability zones. What um does that mean? well, mais, each zone ela é, um no data center um or more, minimum data centers, Uh, Uh, eh, e ela tem serviços isolados é, dentro da zona de disponibilidade. Então, para ser é, bem simplista também, claro, se você tem a primeira zona de disponibilidade, vamos chamar aqui de zona de disponibilidade 1, 2 e 3, né, como dizem, é, a, a, zona de disponibilidade 1, ela tem uh, switches, routers, máquinas físicas que compõem um, um um, uma, uma, uma, pilha de infraestrutura ali para atender os serviços que ela é completamente isolada da, da infraestrutura da zona de disponibilidade 2 e da zona de disponibilidade 3. Uh, então, se você uh, tiver uma, um, um completo é, downtime de uma das zonas de disponibilidade, por exemplo, problema no facility do data center, acabou a energia, pegou fogo, uh, tipo, é, os outros dois ainda estão em funcionamento, né? É, então é muito importante quando você eh, uh, deploy, né, quando você é, instala movimento na né, aplicação para cloud, você usa ah, né, é, pelo menos mais de uma zona de disponibilidade ou todas as para que seu serviço é fique, é, esteja é, altamente disponível, né, com high availability no caso. Aí Por coloquei um exemplo. É, você tem três zonas de disponibilidade, né, zona 1, zona 2, zona 3, é, em que você tem ali um serviço de balanceamento de carga, né, que ele fica... É, separei em dois ali, né, só para explicar, um de front-end, que seria que estaria uh, exposto à internet, o de back-end, que seria os serviços é, de aplicação back-end. Então, esse balanceador de carga, ele recebe, né, as aplicações recebem as conexões da internet no balanceador de carga front-end e distribui a carga entre os servidores, que vão estar nas três zonas de disponibilidade, né? E se a zona de disponibilidade 1 é, eh, estiver fora, o cloud provider simplesmente tira dos... Ali, o load balancer, na verdade, coloquei uma caixinha só, mas na prática são uh, três caixinhas ali, né, deve ser distribuído nos três, vai ter um recorde de DNS, apontando para o IP dos uh, três. Né? Então, quando uma das zonas uh, cai, o Cloud Provider uh, tira esse IP é, eh, do, do, registro de DNS e passa a balancear apenas por duas zonas. Né? É, então, aqui, a, a, o ponto aqui é não simplesmente migrar uma aplicação ESIS né, do, everything is taken por the on-premise para o cloud, mas sim se adequar ao desenho é, de uma aplicação em cloud para é que ela realmente seja altamente disponível e você é, consiga obter é, proveito disso. Né? design to know whether really there's high availability. Entrando para dentro da infraestrutura do cloud provider, né? É, é falando de network, so, é, in, uh, o primeiro uh, passo que você tem é a fazer é criar um VPC, né? Aí tem a maioria chama de VPC, tem outros cloud providers VPC, que colocam outro nome, mas o conceito é o mesmo, né? É, um uh, VPC é uma rede isolada, tem uma rede virtual uh, isolada dentro do cloud provider, né? É a primeira coisa que você tem que criar. Você cria um VPC, esse VPC pertence à região, né? E dentro do VPC você atribui um prefixo aí, esse VPC, que no exemplo eu coloquei um, 10 eh, barra 20 ali, IPv4 e um 2000DB8 IPv6. Uh, e depois ah, você pode segregar este VPC em várias subnets, né, uma ou mais. Cada subnet ela vai estar atrelada a uma availability zone, né? ou seja, você tem uma subnet fisicamente ali por trás, ela vai estar em um determinado data center. Se você colocar na availability zone 1, por exemplo, se você quer uma outra subnet e colocar ela na Availability Zone 2, fisicamente por trás, ela vai estar em outro completamente segregado de infraestrutura desse, desse primeiro data Então, a boa prática é você criar subnets divididas em todas as Availability Zones, né, todas as zonas de disponibilidade que o cloud provider tem. É, elas podem uh, ser IPv4 né, ou né, IPv4 IPv6 ou até IPv6 only, né? Tem uns cloud providers que suportam é, você criar HVP6 e IPv6. E também existe a opção né, de, do Bring Your Own IP, né, que é você, se você tem um prefixo IP público que você já usa no, no, premise ou IPv6, você quer usar parte dele IP no, no, no, no cloud provider público, é, existe um processo né, de, uh, enfim, de agreement ali para você é, pegar um bloco seu e o cloud provider vai anunciar esse bloco seu para uh, a internet e você sobe a sua infraestrutura usando o seu próprio endereçamento IP, né? Assim, um, ehm, onde isso pode ser aplicado, né? Por exemplo, se você opera uma infraestrutura de teste hoje e você tem um mesmo prefix em vários lugares do mundo, você vai para o provider, você precisa incluir esse cara de você precisa, endereçamento IP. Né? Então. um caso de uso, ou um outro, por exemplo, uh, você tem uma aplicação legada que envolve vários, várias filiais ou várias coisas tipo, que está chumbado e está é, atrelado ao IP do servidor, e você precisa de o de não consegue operar o IP nos endereços então leverage então, IPs and you connect to the cloud and you cannot eh, change the IP eh, né, então eh, in the IP, then you can put this in the cloud without changing the IP. so, o próximo passo, né, uh, criado as, as, so, the ah, next step, subnets, a gente tem aqui um similar a uma uh, VRF, né, que a gente tem no, on-premise, que o cloud, de uma forma geral, chama de route table, né? ele vem exatamente com o mesmo conceito da VRF, que é para, gente, tá como se tabelas de roteamento segregadas para que você tenha, aqui a gente começa a falar já né? é de segurança, né? para que você tenha determinadas eh, eh, um, redes que tenham um tipo de conectividade e outras redes que tenham outro tipo connectivity and então, with um básico aqui para você fazer sort falando de segurança do cloud provider do, é você criar pelo menos uh, duas route tables, né? Uh, é, e aí eu chamei uma de são change route table, onde estariam as minhas subnets, com as minhas aplicações, meus servidores, meus load balancers, que tá estariam expostos para a internet, né? Eles vão receber receber conexão da internet, vão ter IPs públicos atrelados a esses serviços, né? e uma route uh, table de eh, uh, back-end, onde eu colocaria meus servidores de aplicação, meus bancos de dados, por exemplo, que, enfim, eu não quero, eu não uh, preciso receber conexão da internet partindo diretamente do meu back-end, por uh, exemplo. É, até então, aqui a gente está falando de um ambiente completamente isolado, né? Então, quando você cria um VPC, ele não fala com nada, né? É uma rede, uma rede virtual completamente isolada When you create a VPC, it, it won't talk to anybody. It's an isolated, it's a virtual private cloud. So precisa, so uh, to access these resources, you mundo, and to manage them, you need to connect them to the rest of the world. So we, when we start um, talking of external uh, connections, the first, first you have it shows how to connect it to the internet. Bom, a, a, primeira coisa aqui é a conexão com, com a internet com uma subnet pública, né? Você uh, usa um recurso chamado Internet Gateway, né? O que, que é o Internet Gateway? É, ele conecta essas subnets públicas é, com a internet para o tráfego de Então, a, onde você tem máquinas ou bolsas de carga que precisa receber acesso à internet, ele precisa ter uma rota uh, default apontada para esse cara chamado Internet Gateway. Então, você pode associar IPs públicos a at that, in that gateway. So you can have, have eh, access to those resources with the possibility of receiving internet connections and to send internet connections. The other one would be the NAT gateway. You associate the NAT gateway to the default route of the route vai permitir conexões de It will only enable you to have egress connections. If you have a connection that doesn't need need any internet connections, but you need to address um the internet to have access to an external IP or to connect with the repository for update purposes, you use a NAT gate, a NAT gateway, that is for egress only. So here with the route table, you have a 10 slash 20 that aims at the local, um, path and the default um, route na, that ends na, at the na route table de back-end, você teria o 10 barra 20, In né? Um back-end route então, table, é we'll aqui, né, lembrar que uh, o prefixo do VPC, apesar de so um as subnets estarem em route tables diferentes, o prefixo local, ele, ele é, todos, todas as in enxergam, ah, tables, ah, all você, the subnets consegue filtrar ali so you can filter pode providers chamam, back all of them see each other. In the back-end subnet, we have a default uh, route that aims at NAT gateway. So we have a segregation of the subnets that are in the front end and they aim at the gateway and you can see the interconnection with the internet being that the NAT gateway ehm, may only ingress to the internet. So we are speaking of eh, internet connection. So thinking of how we connect this with the data center on-premise preciso falar de IPv6 aqui ainda. Como eu falei, existe a possibilidade de usar o stack ou IPv6 only, né? então, ali é no endereçamento que eu coloquei, a gente tem também ali o 2001 DB8 apontando o local, ali na, na tabela uh, de rotas de front-end, você tem o gateway default, a rota default apontando para o internet gateway, e é, um, um, um, ah, um dado interessante aqui, na de back-end, né, você não tem native ipv obviamente, né, mas os, os cloud providers proveem esse tipo de, de gateway para a uh, internet, que ele é um ingress-only, né, ele é só saída. Então, se você uh, é, quer endereçar suas máquinas de back-end com endereçamento IPv6, já que é um, um recurso padrão do cloud provider para não permitir que conexões da internet sejam, é, IPv6 ele da internet, né, você pode atacar To receive a direct connection, You may annex that route by default to this gateway only. É, bom, aí agora então, como a gente conecta isso no data center on-premise, né? Então a gente tem uma outra figura ali, que é o Virtual Gateway, né? Virtual Private Gateway, VGW, né? assim, que ele serve para conectar é, qualquer um, é, rede externa, né? Aí você tem opções de fazer via VPN, VGW, via internet, VGW, Virtual Private Gateway, o seu data center on-premise via internet com o cloud provider, ou você cria uma conexão privada, né? Uh, um, network uma provider, física, para eh, chegar até a infraestrutura do VPC, né? e aí é, você aponta, né, rota para esse virtual gateway, so estabelece conexão, aponta a rota para virtual gateway para chegar nas suas redes privadas, né, e ao contrário também. É, por questões de segurança, né? Já falando né, como tema aqui é também os processos de segurança, apenas as, as redes Eh, the de back-end well, uh, speaking of, uh, good security practices only the Roundtable back-end, they need to have routes to reach the premises because the front-end layer is in a um separate Roundtable. So if there's an app to talk, to speak with the data, for instance, you are positioned in the back-end, so with that, we have a route to reach the data center on premises. Normally, we accept BGP and the static oportunidade, vamos falar só de BGP, né? É. E aí, como que fica a tabela de ah, rotas desse é, cara? Então, eu coloquei ali como um uh, exemplo, no on-premise, no desenho anterior, a rota era é, 1064, né? Então, ali apenas na tabela de roteamento, é, na back-end, eu tenho ali uma rota 1064-24 apontando para o VGW. Então, apenas máquinas que estão na tabela de back-end que vão conseguir falar com o on-premise. that is the virtual private gateway. This is for the prefix of a data center and premises. Now we're going to start talking um of how we're going to connect it with on-premises. I have two VPCs. Now we can have N VPCs um in uh, the uh, provider. Each one has its own limits, and we can say that the cloud provider must always be paying attention to limits. And one of them is how many times I can create by account and by region. E eu tenho os VGWs ali na, na, ponta de cada VPC. E aí, para eu conectar com esse cara on-premise, eu tenho alguns elementos que eu preciso deployar dentro da infraestrutura do cloud provider para que eu consiga estabelecer essa conectividade, né, com alta uh, disponibilidade com o nível para centro on-premise. É, o primeiro que eu vou falar aqui é o Transit Gateway, né, de novo, né, isso aqui é uma nomenclatura AWS, né, em, outros, outros provedores. É, eles vão ter é, é, os, o Transgate é um Interconnection Hub, né? A gente conecta com os DGWs, ele é como se fosse o seu core da rede dentro do, do, do Cloud Provider. Então, é, de novo, ele suporta conexão é, privada direta ou conexão via VPN. É, sempre uma conexão que é recebida via é, é, link privado, ela é preferida sobre a rota VPN, é, mesmo que sejam prefixos iguais de mesma métrica, suporta um ultimamente estático e dinâmico. E aí, de novo, né, falando de limites, é, é super importante a sumarização aqui, quando a gente vai falar de roteamento on-premise cloud, ele suporta ali 10 mil rotas estáticas e mil é, rotas dinâmicas. Aparece bastante, né, dependendo do tamanho do seu ambiente, com certeza você vai atingir esse limite na prática. Dutchman É, o Direct Connect Gateway, ele é um recurso global, né? ele serve para hum, é, acomodar suas conexões de Direct Connect. Né? Então, basicamente, você sobe a sua conexão física com cloud provider, atacha ela no Direct Connect Gateway, e a partir daí você pode ataxar ela em quantos trans, é, tem um limite também né, de Transit Gateways e até chegar nas suas contas. É, por último, aqui no desenho, nós temos o, o, a, a Direct, o Direct Connect Locations, né? Elas, elas são aí é o último ponto de chegar no This seu is the last point prior to reaching the on-premises é data center. This is a né? kind of é, switch é, or a router. Por região sempre redundante, mais de um, eles são geograficamente distribuídos. É, e eles servem para conectar né, a, a sua infraestrutura. Você pode usar uma conexão dedicada, né, que é quando você é é, compra diretamente uma conexão ali de um provedor de telecom, ou você, é, a gente chama de hosted, né, é, por parceiros, você aluga, né, é, uma, uma, uma, fatia da conectividade que um parceiro tem, geralmente os data centers comerciais no mercado, é, vendem esse tipo de serviço. Falando de alta disponibilidade, né, sempre um, o, so, mindset que não muda, né, referente a você conectado a centro on-premise, on-premise, on-premise Então, é, conectar pelo menos usando é, duas conexões físicas, né, em, em, dois Direct Connect locations diferentes. Então, é, sempre, nunca conectar, sempre duas conexões, nunca usar o mesmo Direct Connect location, mesmo assim, para conectar, sempre usar dois distintos. E também usar operadoras de telecom distintas, né? Super importante, até para a questão aqui de análise física dinâmica do PEF para saber se, partindo da sua infraestrutura até a infraestrutura do cloud provider, não existe um lugar em que as infraestruturas se encontram. Né? De repente, é muito comum você ter operadoras que você compra link duas operadoras diferentes, mas, mas em algum ponto elas se encontram. Né? Porque, por exemplo, aqui no desenho, uma operadora, por exemplo, compra o last mile da, ah, tá outra, da mesma operadora que eu comprei o link. Né? Então, se cai o pop dessa operadora que está vendendo o last mile aí é, para outra operadora, a minha infraestrutura vai ficar indisponível o memecismo tem dois links. Então, né, boa prática é usar, <laughs> avaliar, avaliar sempre a conexão física para que isso não, os o mesmo gaste maio. Então, vale para on-premise, vale para cloud. É, os pode providers hoje suportam conexões dedicadas de 1, 10 e até 100 GB, né? É, se você usa próximo de 1 GB, a recomendação é usar conexão so, dedicada, você mesmo é dono da porta. Se você usa menos que 1 GB, é, não tem necessidade de usar 1 GB, você pode usar as conexões de parceiro, como eu comentei. Né? Você compra lá 100, 200, 300, 500 mega e eles te vendem uma fatia da, da banda deles ali. É, é falando de roteamento, é, como eu falei, suporta estático e dinâmico, para né, é, a prática, né? facilidade, é, roteamento dinâmico, convergência, usar sempre BGP. É, você pode usar um AS privado, né, se a sua conexão for apenas para falar com a sua infraestrutura de máquinas, a sua infraestrutura está dentro do seu VPC, da sua infraestrutura privada, ou você, se você for um AS, eh, tiver um AS público, você também pode usar o seu AS público. You can use the é, por padrão, né, o, o você tendo duas conexões com o, o cloud provider, ele sempre vai aplicar o ECMP, né? Então, igual Post Protocol, o seu vai anunciar o mesmo prefixo por dois caminhos, o cloud provider vai balancear pelos dois. Isso, se você não tiver nenhum problema com o tráfego assimétrico, aplicações que sejam sensíveis a isso, você tem um firewall, por exemplo, é, nos sites em que o tráfego não pode sair por um e voltar por outro, você pode aplicar, é, fazer a aplicação do, do, do ativo standby, né? E aí, PGP padrão, você pode usar, por exemplo, ali eu dou um exemplo, um link de baixo ali, colocar um prepend de algum usar AS do seu anúncio e você aloca o preference para alguma coisa menor que 100 para que ele não prefira nem entrada nem saída por esse link. Né? E, de novo, falando de sumarização, super importante ali no VGW, é, eh, o Direct Connect, o Transgate suporta mil rotas, mas o Direct Connect, o VGW só 100, né? Então, sempre pensar em anúncios summarizados para você chegar algum momento e estourar esse recurso. Um, falando de disponibilidade, BFD, o Cloud Provider é, Resources, também suportam BFD, né, Bidirectional for Detection. BFT, então, se você olhar hoje, tem padrão, é sugerido 90 segundos, equipamento Cisco 180 segundos, 3 minutos, né? Então, a queda de um link pode impactar em até 3 minutos. É, a, a, a, a, queda, a, a convergência de link, né, então implementar BFD para isso é, e também a LSCP, mesma coisa, a LSCP para prover ali é, né? agregação de links, você tem um giga, e um giga está pouco, você não precisa subir para uma porta, você pode agregar portas, né? e também isso vai prover alta disponibilidade uh, you ah, can add one gigawatt, which will then provide pilha, pode adicionar um link em cada switch, e aí mesmo um switch físico ali caindo, morrendo, você permanece conectado àquela, àquela, àquela infraestrutura ah, correndo um pouquinho. Tá é, falando um pouco de segurança de data, dados em trânsito, né? É, você pode implementar o MACSEC, MACSEC é, é, né? é a criptografia Layer 2, né? É, criptografia payload do pacote, né? frame em né? E o problema aqui é que o, o, tanto o seu device, né, o device ah, on-premise, quanto o path, né, o caminho, ele precisa suportar o MACSEC. Né? Então, o é em hardware, então é, nem todo equipamento suporta. E também, de novo, ali, o caminho inteiro, né, suportar o, da, da datagrama de MACSEC é para que do seu switch de origem, até lá, pegando o provider, esse datagrama MACSEC ele passe pelo meio do caminho. Né? Uma alternativa mais é, tranquila, né, todo mundo suporta é uh, você usar uma um, uma VPN IPsec em cima de uma ah, conectividade que a AWS, por exemplo, chama ali de Public, ah, né, Public Virtual Interface. Então, você tem essa, esse cabo físico ligado na infraestrutura provider e sobe uma dessa Public Virtual Interface, que já vai te anunciar os prefixos públicos, né? É, AWS, no caso aqui. Então, todos os prefixos públicos onde estão hospedados do serviço do Cloud Provider, eles são anunciados para você dentro dessa conectividade privada. Dentre eles, é, os IPs dos, dos equipamentos lá que, que são usados para fechar VPN na internet, né? É, é então, você com uma conexão privada, é, recebe os prefixos públicos e fecha uma conectividade VPN por dentro dessa sua conectividade privada. É, lógico que aqui, né, é, você precisa ter endereçamento IP público, IAS, prático, como é o caso de todo mundo aqui. Né? só que você vai estar limitado ali, é porque a, apesar, essa interface pode ser de 10 GB, é mas IPsec ali geralmente tem uma limitação próxima de 1 GB, né? então vai prover segurança, mas é pode te diminuir um pouco a assim, velocidade. É, Para terminar, não, é, não é o... Acho que cabe uma, uma, uma apresentação completa sobre isso para falar da parte de como servir aplicações da né, é internet Cloud Provider, mas só para citar aqui que também o Cloud Provider por si só, ele não vai é, resolver o seu problema de, de disponibilidade e alcance global é, quando você hospeda uma aplicação na internet. Né? Então, voltando ao exemplo aqui, eu tenho um VPC, que ele está na região da América do Sul. Né? Os serviços vão estar localmente ali, rodando nessa região da América do Sul. Ele vai ser anunciado para a internet pelo cloud provider localmente na América do Sul. Então, se você tem clientes que é, acessam suas aplicações de forma global, é, você ainda vai ter um problema de latência, globally, but eh, latency. de resposta desses usuários que estão longe aqui da América do Sul. É, então, né, o IVELIA CDN continua sendo solução é, para quando você hospeda uma, uma aplicação dentro do cloud provider. É, você pode usar ah, os próprios cloud, cloud providers, eles têm soluções de CDN que eles vendem, ou você pode usar um terceiro também, como você usa CDN solutions, on-premise. Uma coisa legal para falar que de uso de CDN Cloud Provider é que o Cloud Provider cobra o seu tráfego de saída, então é byte out, né? então quanto mais você tem de, de tráfego cacheado na CDN, menos tráfego você vai estar tá tendo de saída dessa impressora em cloud, então é menos é, menos que você paga no fim do mês por essa infraestrutura. Né? Diferente de você ter um link on-premise, né? você é. compra um giga. Tanto faz se você tá está usando 100, 200, 500, 900 mega, o valor é o tá mesmo, né? No de provider é byte out, ele vai somar todos os bytes que saíram é, da infraestrutura e no fim do mês vai te pagar. Se você usa um CDN, cacheando os seus acessos, vai ser muito menos é, tráfego saindo. E também servidores menores, né? Para é atender ali, então, o uso do CDN também implica, além de melhorar o acesso do usuário, menor custo dentro da infraestrutura do Cloud Provider. Além né, das outras coisas, né, proteção DDoS, é, eh, e eu também quis falar aqui de Web Application Firewall, né, você se deployar a parte. É, muita gente confunde até CDN, DDoS Protection, WAF, né? São coisas distintas, né? Ataque DDoS para é, exaurir, esgotar recursos de eh, infraestrutura ou esgotar seus links. É, o AF, ataques direcionados para é, acessar de forma maliciosa a aplicação, extrair algum dado ali, né? É, mas isso, enfim, falar de parte de infraestrutura seria uma, até uma outra apresentação completa. So that was about the Para finalizar, this will be an entire presentation. conclusão, né? mesmo em cloud, a gente vê aqui que não, não é somente uma equipe de administradores de sistemas subirem o seu serviço em cloud, que ele vai tá, estar é, altamente disponível, tá seguro, né? precisa ter uma arquitetura de engenharia de rede ali, seguindo boas práticas, uh, para que esse negócio funcione direito. A latência entre o cloud provider e o on-premise Aqui na América Latina hoje é um problema, né? De novo, para quem está em São Paulo, vai ter é, conectividade local, para quem está fora de São Paulo ou até fora do Brasil, vai ter uma latência alta né, para essa comunicação. É, o papel do engenheiro de redes aqui, ele precisa trabalhar perto dos fins de aplicação, perto dos fins de desenvolvimento, é, para planejar uma arquitetura correta, né, a gente vê aqui, desde o Layer 1 até a camada 7, que envolve como você vai se conectar, como você vai dividir a infraestrutura, aonde você vai subir, a é, ah, CDNs ou coisas do tipo. Então, o papel do engenheiro de rede é muito importante também dentro do cloud provider, não se perde aqui. E é, automação, né? O mindset de automção desde o primeiro dia, né? Quando você está fazendo cloud provider, você não tem mais um console ali de um equipamento para você logar e fazer as configurações, é, é feito através de uma interface web, através de código. Então, pensar em infraestrutura como código desde o começo vai te ajudar muito em confiabilidade e escala. in that way, which will be important for Perfect. scalability. No, no tempo. Obrigado. So thank you very much. That was perfect timing. Fechou. Eh, muchísimas gracias, <clears throat> Wilson. Thank eh, you, preguntas. Wilson. Any questions? Abrimos el espacio de preguntas so para aquellos que quieran participar. Preguntas para Wilson. Any questions for Wilson? Se los digo, siempre traigo speakers de primer nivel. I said we Ahora vamos. <laughs> Ah, <laughs> class speakers. Ah, por allá tenemos un valiente. So there's a brave person out there. Hola, hola. Eh, bueno, voy a hacer la pregunta en español. No, no My Portuguese is not that eh, good. Quisiera saber en eh, tu experiencia si has visto este tipo de tecnología desplegada en en la región de Latinoamérica eh, que hayan ayudado digamos, a mover contenido de gobierno o de bancos que atienden, digamos, eh, es un problema que tenemos en Bolivia, contenido local, bancos, gobierno, sale, sale a, a fuera del país, country, digamos, y se tarda más, tenemos problemas de latencia, entonces yo veo que esto so podría resolver ese problema, pero a veces asimilar esta tecnología es un poco complejo, ¿no? Tal vez tú has visto estos casos en otro país. É, não consegui ouvir direito. Não consegui ouvir. Eu não consegui, não, não, não, não consegui ouvir, tá baixo. I didn't manage to listen to your question. I'm so sorry. Can someone help me out, please? Sí, sí. La pregunta Could you repeat the question, please? Si, eh, yes, I was saying or asking whether if país, in the IXPs eh, in some countries they already have implemented this eh, technology in order to implement local, content that is very local. That assim, ah, was my eh, question. É, acho que cabe aos... É muita oferta oh, e demanda, yes, né? Que os cloud providers uh, acabam <clears throat> colocando a infraestrutura em São Paulo, que eu acho que é onde tem maior interesse infrastructure in São Paulo is that I think that it's um, where people are more interested in traffic. eu acho que and, But, até tem mm, pessoas aqui de, de Cloud provar presentes presença aí. Eu não sei dizer qual é a conta, né, que é feita para saber o quanto eu preciso de tráfego, quanto eu preciso de, uh, de clientes para poder criar uma infraestrutura local. Uh, mas eu acho que é a questão de uso mesmo, né? Quanto mais uh, aqui na, na, América Latina o, o, a, a, infraestrutura de cloud for começar, começa a ser usada, né? <clears throat> Mais eh, a indústria de uma forma geral começa a migrar a sua solutions the industry, the more the um, industry starts to migrate to the cloud. tende a né, por todos os they They're going to start creating infrastructure distributed in the countries. Another question, Julio. you, I just wanted to know what uh, the VPC is, because you said that you had it in three regions. You had uh, um, uh, the, those availability é zones. zones. É the implementation seja, in uh, those three zones, is that automatic or does, do, do you have to do it manually? Fala, olha, do you have, is, is that a cloud provider app that uh, é, says por padrão that não, né? Você, por isso que well, né, o tema aqui é como subir a, a infraestrutura mantendo alta uh, disponibilidade, então uh, o cloud provider te dá o recurso, né, te dá a possibilidade de você subir em três zonas, né? Estou dando exemplo de uma que tem três zonas, podem ter regiões que tem mais ou momentos. É, eh, e você precisa usar o serviço do cloud provider para que esse, a, a, o tráfego da aplicação seja distribuído entre as três, né? O serviço de load balancer, por exemplo. Ou quando você vai subir um banco de dados como serviço, eh, que aí é totalmente gerenciado pelo cloud uh, provider, você só cuida das tabelas ali dos dados, né? cuida do, da engine de banco de dados, você também precisa dizer para ele que você quer subir em uma região, em uma zona, em uh, duas zonas ou em três zonas. então, cabe ao papel do arquiteto, vou chamar eh, assim, né? Tanto o arquiteto de redes That's the road faz né? Existem evoluções aí de, uh, quando a gente fala de Kubernetes, EKS, coisas desse tipo, the, já pode deployar, mas é, por padrão não. O Cloudflare te dá a opção, até porque custa isso, né? Você subir em uma região custa um, subir em uma avaliação custa um, em duas custa em três custa tá três. a pagar. É, mas a uh, sua pergunta está é diretamente ligada a isso, né? Não basta pegar um servidor, fazer uma, um ISO dele, uma cópia dele, tirar um tar ali, subir um, um servidor extendalone manipular e provider, que ele não vai te trazer because ah, ah, the cloud provider won't have the availability that you expect. It may even be that it may be worse because the um cloud provider is paying, is turned out by the server in the midst of the day, and you won't see your maintenance window. So it's very important when ah, uh, you né, are to follow an architecture. There are, documents that they publish on how to better use the infrastructure. Well, thank you, Wilson. With this, then we finish the morning uh, session eh, of LACNOG. I invite you for lunch. and 2 at 2 p.m., we'll go on with, uh, the afternoon session. So a round of applause for Wilson. Thank you, Wilson.